Online Gospel Fest. Umoja wa madhehebu ya Kikristo jijini Arusha leo umekutana katika ukumbi wa Katoliki Burka kwa ajili ya kuendelea na mpango mkakati wa kumhubiri Kristo ulimwenguni kwa mwaka 2020 mwaka 2021. Umoja huu umekutana kwa ajili ya ibada ya Krismasi pamoja na namna bora ya watu kuweza kuhudhuria katika mkutano wa Injili ulioanza leo tarehe 19 mpaka tarehe 22 mwezi wa 11 2020 jijini Arusha. Mkutano huo utamhusisha mwinjilisi Daniel Kolenda pamoja na Nathan Morrison katika viwanja vya relini. BTV Online ilipata nafasi ya kuzungumza na katibu wa Umoja wa Madhehebu ya Kikristo Askofu Orosos na kuzungumza jinsi alivyojiandaa kwa ajili ya mkutano na kutoa wito kwa wakazi wote wa Arusha na wale walioko mikoa ya karibu kuhudhuria katika mkutano. E, na, nataka niwaambie kwamba e, hawakuwepo, lakini msisitizo umekuwa ni kwamba ni vizuri wapo kwenye mkutano na pia wahimize watu hao waje kwenye mkutano. Mhubiri wa leo ametuhamasisha kwamba mikutano kama hii inatuhuisha, inatupa kujipanga upya kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ni siku za uovu, ni siku za njaa, vita na kutokuelewana, lakini mikutano kama hii inaturudisha kwa Mungu tena. Kwa hivyo nawahimiza wachungaji wenzangu kwamba wasiache kufika, pia wahimize washirika wao waweze kuhudhuria. Aidha, baadhi ya wajumbe waliohudhuria katika mkutano huo wameeleza namna walivyopata mwamko wa kumhubiri Kristo na kuwa na matamanio ya kizazi hiki kumjua Mungu kwa kina. Lakini nimeona kwamba kuna mwitikio mkubwa wa watu wengi, kwa sababu kumwona mrithi anaweza kurisi kitu ambacho baba alichokuwa nacho ndani yake. Kwao tunaona ya kwamba tumepata wivu na sisi pia kuonesha kwamba watoto wetu inatupasa tuwafundishe jinsi ya kuja baadaye kuturisi sisi katika hali ya kazi ambayo ni ya kifalme ya Mungu. Tumefurahi kuwapokea hawa watu na pia kwa umoja wetu tumewaruhusu watu wetu wakalisikilize neno la Mungu, yale yote ambayo tunaamini watu wa Mungu wametuletea neno la Mungu lililo jema na ambalo linatuletea manufaa ndani ya mioyo yetu, linatukuza kiroho, tunakuwa kiimani. Kwa kweli tunamshukuru Mungu na pia tumefurahi sana. Nimeweza kufika katika kikao hiki kwa ajili ya mkutano wa mwinjilisti Daniel Kolenda. Nilichojifunza hapa ni kwamba ni mwili wa Kristo ndo unajengwa, kwa sababu makanisa yote pasipo kujali madhehebu, watu tumekusanyika hapa, wachungaji, wainjilisti, mafadha, makatekista na wengine kwa vyeo vyao kuna vile ambavyo Arusha inakwenda kubadilika kupitia Yesu Kristo ambao mwinjilisti Daniel Kolenda anakuja kuhubiri katika mji huu. Hicho ndo nimekiona ni kitu kikubwa sana. Labda tu nitumie nafasi hii kwa kualika watu mbalimbali wa mji wa Arusha, mikoa ya jirani, Kilimanjaro, Manyara, wale ambao wana fursa ya kuweza kufika waweze kukaribia katika viwanja vya reli kuanzia siku ya leo majira ya saa tisa na kuendelea. Tunaamini ya kwamba Mungu anaenda kufanya mambo makubwa ambayo hajaipata kuonekana katika bara la hasa Afrika Mashariki. Katika umoja huu wa madhehebu tumefurahi sana kuwa pamoja. Kwanza ni baraka kutoka kwa Mungu kuwa pamoja, na katika mafuta ambayo hatuwezi kuyaepuka ni kuwa pamoja, kwa sababu kwanza unity is strength, na kwa lugha nyingine Kiswahili naweza nikasema umoja ni nguvu. Huwezi kufanya kitu mwenyewe. Kama ukifanya kitu mwenyewe, ina maana una mambo yako lakini Mungu ye mwenyewe anayo Trinity ana Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa maana hiyo, mimi kitu nimefurahi tulipokuja pamoja kama umoja wa makanisa, ninaona Mungu sasa anafikia kutimiza lengo lake la kuleta viungo vyake pamoja, kwa sababu yeye kama kichwa, sisi tukiwa kama viungo hatuwezi, huwezi kukuta jicho linafanya kazi ya sikio ama ukakuta labda mkono unafanya kazi ya mguu, lakini tukiwa pamoja kazi ya huduma itatendeka na mwili wa, na uh, uh, uh, kanisa litajengwa. Kwa maana hiyo nimefurahi sana kuwa pamoja. Uh, kipekee sana nimejifunza somo la leo kwamba ni lazima kutoka mahali moja kwenda mahali nyingine kwa ajili ya kumwona Mungu akitenda, na Mungu anaweza akatenda, sio kwa namna ambavyo mtu anafikiri au mtu anakusudia, kwa namna ambavyo Mungu mwenyewe anakuwa amepanga na kukusudia kufanya, na anatamani kutenda mambo makubwa kwa mtu hasa anayekuwa amekubali kujitoa, lakini kukubali kwamba uh, kukubali kwamba abaki kwanza kuwa mwaminifu na tu sio kuwa mwaminifu, kukubali kwamba amfuate. Ni vema kila mmoja kumwamini Kristo na kumtangaza kwa wengine sambamba na neno la Mungu katika kitabu cha Marko 16 mstari wa 15 linavyosema, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Ulikuwa nami ripota wako Elbariki Mathew kutoka BTV Online. BTV Online Gospel Fest.